Je me sens belle quand euh, le matin, je me prépare et que, et que ce jour-là, euh, bah, je me plais. Et là, je sais que ah bah, toute la journée, euh, je vais plaire à mes enfants, à mon mari et à tout le monde, puisque c'est moi qui me plais.